Oh. You're making a game then? السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي اطيب الاحوال آه اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم سلو بطريقه صحيه فكيف ما كنعرفوا يعني حنا في المغرب وفي يعني مناطق مختلفه كتلقاو بزاف ديال الوصفات ديال سلو يعني كاين اللي كيديروا بطريقه صحيه 100% كاين اللي كيديروا بطريقه تقليديه اللي فيها الطحين اولا يعني دقيق القمح اولا الشعير يعني كل منطقه وكل واحد كيديروا على حسب الريجيم ديالو على حسب التقاليد المحليه ديال ديالهم فانا اليوم درت بطريقه آه، يعني آه، آه، فيها شويه مغربي وفيها شويه اسيوي يعني على الطريقه الهنديه والباكستانيه كيديروا حتى هما سلو ديالهم كيديروا فيهم شي مكونات اللي دخلتهم في سلو ديالنا حنا ولكن انا طيبته بالطريقه ديالنا حنا يعني حمرت آه، يعني على الناشف كيف ما كنقولوا حمرت الدقيق ديال الذره والدقيق ديال السورغم درت تقريبا تقريبا كيلو آه، يعني على حسب المتوفر الناس مثلا اللي كياكلوا القمح يقدروا يديروا فيه القمح الناس اللي كياكلوا الشعير انا آه، كنت درت gluten free لحقاش عندي الريجيم ما فيهش القمح بصفه نهائيه آه، العام اللي فات كنت درت له دخلت فيه الشوفان حتى هو ويعني على حسب المتوفر هاد المره كان عندي الدقيق الذره بالزيت ودقيق السورغم حتى هو بالزيت فدرت تقريبا كيلو كيلو غادي نخلي لكم ان شاء الله الوصفه بالضبط او المقادير بالضبط في, في صندوق الوصف آه يعني حمرتهم على الناشف فوق, فوق البوطه في المقله او الطنجره كنت درتهم انا بجوج بجوج باش نكتسب الوقت ما نضيعش الوقت بزاف انا شخصيا كنرتاح آه، في هذه الطريقه كاين الناس اللي كيبغيو يحمروا في الفران فانا كيجيني هذه الطريقه يعني شخصيا اسهل donc حمرت الطحين على الطريقه يعني كيف ما كنديرو السلو حمرته مزيان حتى اكتسب هذاك اللون والنسمه ديالو ولات مزيانه وحيدت منه الرطوبه وكل شيء يعني طاب وقبل آه، بليله قبل بليله نسيت ما قلت لكم قبل بليله كنت درت اللوز ماشي تسلق بزاف وانما غير في داك الماء طلع فيه داك البخار طلع فيه داك آه، آه، يعني يبدا يتبخ وطفيت عليه وهو قشرت اللوز خليته ينشف ليله كامله وعاد الغد ليه قليته قليته في الزبده الصافيه او السمنه كيف كيقولوا لها في الدول العربيه قليته في السمنه وهذيك السمنه اللي قليت فيها اللوز صفيتها واستعملتها كدهون باش نزيت هذاك السلو ديالي فكيف ما غادي تشوفوا هنايا يعني آه، في المراحل قلت لكم بانني حمرت الطحين اول حاجه آه، حمرت آه، الزنجلان قليت اللوز حمرت زرعه الكتان حمرت واحد الكميه صغيره ديال الزنجلان الكحل تيكون فيه واحد القيمه غذائيه عاليه بزاف واخا هو البنه ديالو مجهده على آه، يعني الزنجلان العادي انا درت منه كميه قليله آه، حمرت كذلك واحد النوع ديال المكسرات او لا آه، هي من شجره ال lotus seed كيقولوا لها بالانجليزي وباللغه آه، الارديه او الهنديه تيقولوا لها بول مخانه اولا بول مكانا فهذه عندها قيمه غذائيه عاليه جدا وكيستعملوها يعني قريت في واحد الارتيكل كيستعملوها الممثلات الهنديات باش كي يفقدوا الوزن لان فيها نسبه كتاكلوا بزاف ديال البروتين والكالسيوم فكتاكلهم كتحسوا بالشبع لمده اطول وكذلك في يعني مزيانه العظم فهذه واحد آه، يعني l'ingrédient اللي اللي كيديروه في سلو <laughs> الباكستاني والهندي كيديروه في پنجیری. سلو ديالهم كيسميوه پنجیری. فها وحده مكون واحد اللي خديت من عندهم والمكون التالي هو كنظن بالعربيه تيقولوا له لبان الذكر آه، هو باللغه ديالهم كيقولوا له آه، كون كديره فغادي تشوفوا هنا غنطحنو كنظن كيتسمى لبان الذكر بالعربيه هو واحد النوع من المسكه كيستخرجوها من واحد الشجره ما عقلتش ديال الفواكه او الشجره ديال ديال آه، ديال نوع من الخضره ما عقلش بالضبط ولكن هي آه، يعني مسكه نوع من المسكه من ال gums العربيه وهاد بول مخانه اللي قلت لكم هي موجوده في المنطقه الاسيويه بالضبط بزاف بزاف donc كنلقاوها في الهند باكستان بنغلاديش كيستعملوها بزاف في الوصفات ديالهم يعني في پنجیری في سلو ديالهم كيستعملوها حتى في هذاك يعني الفواكه الجافه دوك ال energy bars دوك القطع ديال ديال الفواكه الجافه وداك الشيء كيميكسيوهم معاهم كيستعملوها حتى في الطياب آه، ديالهم فهي جدا زعما مفيده <clears throat> استعملت كذلك القرفه فهي مكون اساسي حنا كنديروه في السلو استعملت الملحه الملحه ضروري باش كتوازن هذاك الحلاوه كتعادل الحلاوه ديال ديال السلو واستعملت كمحلى في هذا في هذا السلو استعملت آه، هذاك السكر القصب آه، الجاكري كيف قلت لكم وذوبته وزدت عليه العسل الحر باش يتشكل عندي بحال العسل بحال شكل العسل وعاد زدته وزدت آه، كدهون آه، زيت الزيتون والزبده الصافيه اولا السمنه كيف قلت لكم فهذه هي المكونات وجدت شويه ديال المسكه الحره باش تجمع لي داك سلو و وزدت آه، كتحليه حليت شويه ديال الزبيب البلدي كيف قلت لكم غسلته ولكن مسحته ما درتش ما غسلتوش بالماء يعني آه، كيف كنقولوا مسحته من التراب نقيت منه دوك العويدات ومسحت منه مسحت منه التراب وخليته آه، يعني طحنته وزدته على هذا باش يعاوني وكيجي كيجي التعليكه ديالو كتجي زوينه في سلو فهادو هما المكونات يعني بصفه عامه اللي استعملت في السلو ديالي وبالنسبه للزنجلان كنت الطحنه الاولى طحنته يعني بحال بودره والطحنه الثانيه طحنته بحال شويه خرجت منه الدهون باش يعاونني انني نجمع سلو بلا ما نزيد فيه الدهون بزاف ونفس القضيه درتها مع آه مع اللوز فالطحنه الاولى طحنتو يعني عاديه طحنه يعني طحنتو بحال شكل البودره بحال شكل الدقيق والطحنه الثانيه طحنتو خرجت منه الدهون باش يعاونني انني نجمع به داك سلو وبطبيعه الحال النافع مزيان كيساعد في الهضم وكيعطي واحد النسمه زي زوينه لسلو وبالاضافه للفوائد ديالو فكيف يعني في الطريقه العاديه حمرته حتى هو وطحنته وكذلك الزرارع ديال آه كنقولوا له كيقولوا له هنايا في آه، يعني في باكستان كيقولوا له تشارمغص هادو واحد النوع الحبوب اللي كيستخرجوهم من السويهله والخيار وهذا وكيكرموهم وتبيعوهم حتى هادو كيساعد تيساعدو بزاف على الهضم تيستعملوهم هنايا في الصيف بزاف كي <coughs> كيخلطوهم مع الشاربه ديالهم وهذا يعني انا كنستعملهم في سلو بزاف و... فانا هذا هادو هما المقادير اللي استعملت هادو هما المكونات اللي استعملت غنخليكم مع الفيديو ان شاء الله كنتمنى تكونوا استفدتوا آه الله يدخل عليكم رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا وبالايمان والتقوى وان شاء الله الله يتقبل من الجميع